A las 6.45 de la mañana me despierto, me voy al baño para lavarme la cara. A las 6.50 empiezo mi día. Empiezo agarrando leche para comer algo y agarro un plato. Agarro mi vaso, destapo la leche y me sirvo. Después la pongo en su lugar. A veces me da flojera y así que la dejo a un lado del refri. Cuando estoy desayunando me gusta usar mi teléfono también, como ver videos de YouTube o algo así. A las 7.15 me pongo los zapatos para salir de mi casa y acachar el bus. A las 7.29 voy saliendo de mi casa, le pongo seguro y bajo las escaleras. Salgo de mi casa y este día no estaba esperando que nevara. 7.58 llego. A las 8.45 tengo mi primera clase de inglés. Al principio hicimos trabajo y al final vimos una película. 9.55 tengo mi segundo clase. Es de gimnasio. gusta el soccer, pero no soy tan bueno que digamos, así que hago lo mejor. Ya después que tengo mi segunda clase, tenemos lunch. Y en este día agarramos pizza más que nada por el examen. El resto del lunch me las paso con mis otros amigos. Alex, ¿quieres decir algo, Soy un pendejo. <laughs> A las 12.18 tengo mi tercera clase de biología. Esta es mi única materia que me gusta más de todas. Y, y hay unos sapos ahí. A las 2.06 tengo mi cuarta clase. Es de es Historia. A las 3.39 vamos saliendo, pero en este caso no pude grabar porque teníamos un examen sorpresa. Saliendo de la clase bajo las escaleras para ir con mis amigos. Una vez que estoy con mis amigos vamos a la parada del bus. No nos gusta irnos en el autobús de la escuela porque se llena. Entramos y deslizamos nuestra tarjeta. Ya que estamos en el bus esperamos y a las 4.17 llego a mi casa. Saco mis llaves para abrir la puerta de abajo y después subo a mi